Постой, паровоз, не стучите колеса Кондуктор, нажми на тормоза Я к маменке родной Последними приветом Спешу оказаться на глаза Не жди меня, мама, оросшего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, И жизнь моя вечная игра. Постой, паровоз, не стучите колеса, Есть время взглянуть узьме в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, Кондуктор, нажми на тормоза.